Vinil Prince, Davi no beat. Esquece não tá? Depois, depois da penetração, ela veio me procurar. Me chamou no WhatsApp e veio me visitar. Ela tá naquele dia e não vai poder sentar. Ela tá naquele dia, não vai poder penetrar. O Vininho ele é treinado, ele vai solucionar. O Davi tá preparado, a solução ele vai te dar. Ó, oh, ah, na versa louca nave satisfaz com a boca. A navança louca, a navança louca. De total naquele dia vem satisfazer, vem satisfazer, vem satisfazer com a boca, vem satisfazer, vem satisfazer com a boca e vem satisfazer, vem satisfazer com a boca. Saluca, Tá vindo o beat, só do Segue lá no Instagram. penetração. Ela veio me procurar. Me chamou no WhatsApp e veio me visitar. Ela tá naquele dia e não vai poder sentar. Ela tá naquele dia, não vai poder penetrar. O Vininho ele é treinado, ele vai solucionar. O Davi tá preparado, a solução ele vai te dar. Ó, oh, ah, vai na essa louca, vai na essa louca. Tu tô tá naquele dia, vai satisfazer com a boca. Vai na essa louca, vai na essa louca. Tu tô tá naquele dia, vai satisfazer vem satisfazer, vem satisfazer, com a boca vem satisfazer, vem satisfazer, com a boca e vem satisfazer, vem satisfazer com a boca. Maluca, calibuca. Tá vindo o beat, só do